Стой. Пароль. Вот я это говорю, да, Что за варианты? Что ты нас не пустишь? На него, на него смотрим. Ну что опять нас не пускают? Пароль. Я на 26. Я на 26. Я на 26. Я на 26. Бизнес-ланчи с 12.00. Семейные праздники, дни рождения, новое меню. Кафе 26. Назови пароль и получи скидку.